In een huisje ergens in Breda woont een schooldirectrice die druk bezig is omdat haar zoontjes thuiskomen van het voetballen. Nou, die cake die ik voor ze heb gemaakt is wel heel lekker. Oh, hallo Giovanni. Wat? Komen jullie niet eten? Nou ja, ik, eh, ja dan eten die die cake wel alleen. Oké, doei. Pas als het donker is, komen haar zoontjes terug. We zijn thuis. Oh, gezellig. Kunnen jullie ons avondeten eten? We hebben al een broodje kaket op in de voetbalkantine. Nou, dan ga ik maar die voetbalkleding wassen. Oh, wat stinkt dat. Op haar werk zag de directrice kinderen ook alleen maar voetballen. Nou zijn ze weer aan het voetballen. Gisteren waren er 15 wedstrijden op, op tv. Het lijkt nou alsof ze alleen maar voetballen. Nou, maar voetballen vinden ze toch gewoon leuk? Ja, maar eerst was het alleen op zondag. Nu is het overal op tv. Engelse eh, voetbal, Russische voetbal. Als ze dat willen kijken, dan kijken ze dat. Nou, ik vind dat het gewoon verboden moet worden. Rieders, ik wil onmiddellijk een mes hebben. Meis? Ja. Nou, nu. Ik wil onmiddellijk die bal hebben! Ik wil... kinderen? Alicia. Nou, ik heb gelezen dat we gewoon kinderrechten mogen hebben. En spelen is ook een kinderrecht. Zeker. Wij hebben recht op ons eigen mening, dus we gaan nu demonstreren. Wij willen spelen! Wij willen spelen! heeft niet alleen bij een demonstratie in de klas. De kinderen maakten protestborden voor een grote demonstratie op het schoolplein. zal kijken of, de, of, dat jullie op het schoolplein mogen demonstreren. Jullie horen het van mij. De kinderen mochten ook van de gemeente op het schoolplein demonstreren, maar de directrice wist van niets. Hey, We kunnen ook wel voor de school, voor ga maar op het schoolplein zitten. Dan kan niemand erin en eruit. Ja! ja! We gaan het demonstreren, we voetballen. Wie zijn de leiders hiervan? Jullie komen meteen naar mijn kantoor. Ik wil jullie spreken. Nu... Nou, ik wil weten, wat is je antwoord? Waarom waren jullie aan het demonstreren? Nou, we vinden niet leuk dat u alle ballen lek heeft gemaakt. En nu kunnen we helemaal niet meer spelen, want u heeft alle ballen lek gestoken. Jullie kunnen tikken spelen of stoppetje. We hebben boven, eh, spelletjes voor schaken en dammen. Eh, we vinden voetbal leuk omdat we samen kunnen spelen. Ja, voetbal is echt leuk! Voetbal! directrice, het is niet eerlijk dat u thuisproblemen op ons afreageert. Ja, misschien hebben jullie gelijk. We gaan maar terug naar de demonstratiegroep. Hé hey, jongens, daar komen ze! Daar komen ze! Nou, ik heb eens nagedacht. En jullie mogen weer voetbal. Ik teken wel een middenstip en ik zorg voor de goals. Hier is een bal.